住在京都，最喜欢去的古董集市就是平安神宫这个了，因为这里不仅仅是日本当地传统的一些东西，还有一些是欧美的洋货，品种特别丰富，能淘到很多稀奇古怪的好玩的东西。日本的断舍离跟惜物的精神造就了这里非常盛行的二手文化。 他们的旧物都很干净整洁，淘回去也不会觉得是旧东西而不珍惜它。这个集市平时非常火爆的，现在因为疫情人稍微少了点儿，摊位也就没有那么多了。因为喜欢这些，每个月都会来逛逛。